Joias no pescoço, disse joias no pescoço Brilhando demais assim, sinto que céu valioso e o que? Joias no pescoço, disse joias no pescoço Aumentando os lucros, mano, nunca fica exposto Eu Fiz um posto se girar, quase que sozinho Eu confiei na mão de Deus, ele sorriu pra mim Sou só um jovem rockstar, cheio de problema Eu te encontro onde dá estremecendo Jovem rock raso, basqueado, tá copiar Mas cê sabe que não dá pra pegar, pra chegar Vai ser brabão, por isso eu faço assim Eu não abaixo o tom, cê sabe que é o Joãozinho que faz isso Banca, sua banca, no segundo seja já seja tangua Sei que cê quer um pouco e dança, dança Minha flexiona, dança Nessa noite linda, trouxe pra você um pouco de colombiana E nessa semana trouxe um bloco de grana 50 G na bag, você assim não segue Tem mais sem track, ela fraga tag pede que repete Então é joga o cash No pescoço, disse joias no pescoço Brilhando demais assim, tu que cê é valioso e o que? Joias no pescoço, disse joias no pescoço Aumentando os lucros, mano, nunca fica exposto é Joias no pescoço, disse joias no pescoço Brilhando demais assim, tu que cê é valioso e o que? no pescoço Disse joias no pescoço Aumentando os lucros, mano, nunca fique exposto É que eu botei na mente a meta e nunca vou parar Quem ouviu já sabe, quem não sabe ainda vai escutar Faça isso por mim, porque vai confiar Sei que Deus me guia, ele é o dono do lugar Minha mente é minha bíblia, ela anda corrida, eu tava sumido, né? Botei com K, com a maior consciência Eu rezei por isso, fé Minha vida é bandida, mas Deus sabe disso Eu não posso mentir Eu ajudo quem posso, quem sabe sabe Outros tentam mentir Harry ran it up